так как некоторые атлеты предпочитают шунговать, вообще не используя толчок в ножницы. Для тех, кто толкает ножницы, данное упражнение будет являться подсобным в подготовке. Итак, рассмотрим основные технические нюансы в данном упражнении. Начнем со стартового положения. Первое. Расслабьте руки. Почувствуйте, как лежит штанга на ваших плечах, и вся его тяжесть уходит в середину стопы. Отведите таз назад, прогнув поясницу, Широчайшие мышцы расправьте и сделайте вдох. Второе. Совершите полуподсед, немного согнув ноги, разводя колени в стороны и не отрывая пяток. Чувствуйте полную стопу. Амплитуда подседа примерно от 1 пятой до 1 четвертой от полного низкого седа. Третье. Жестко остановитесь в самой нижней точке полуподседа, чтобы разогнать штангу обратно вверх. Движение начинаете выпрямлением коленного сустава, а не тазобедренного – Таз по-прежнему сзади, поясница прогнута. Совершите мощный посыл штанги вверх за счет ног, а не сжима руками. Четвертое. Сделав посыл, совершите уход под штангу, разбрасывая ноги в стороны, в полуприсед или стойку. При этом таз отведен назад, сохраняется полная стопа, плечи прижаты к ушам, фиксация на прямые руки. Данное упражнение в качестве подсобного я рекомендую выполнять с весами от 70 до 80%, процентов, от 2 до 4 повторений в 4 рабочих подходах. Благодарю вас за просмотр, друзья. Надеюсь, видео было полезным и интересным, и ваш толчок с груди улучшится после данного видеоурока. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.